Hola, aquest és el segon videotutorial de Python. En aquest videotutorial aprendrem com eh, guardar els nostres programes en Python i com eh, llegir de l'entrada estàndard de l'usuari per eh, agafar informació de l'usuari. El primer de tot, per guardar els nostres fitxers el que hem de fer és donar-li a la pestanya del File, New Windows, ens obrirà una nova finestra a que esta nueva finista este por ejemplo, aplicaremos el Tutic hola Mundo. Hello World. Y eh, a que fitxer. al guardem con eh, prova, per exemple. Llavors os que ens guardar guardat com a prova, un PI, que és l'extensió de Python, la per a que fitxer l'únic que hem de fer, recordem que és un llenguatge interpretat, per tant no necessita compilar, el que fem és donar-li a la tecla F5 o en el menú Run, Run Module, i veiem que ens imprimeix a la línia de comandes el resultat del, del nostre programa. Eh, molt bé, ja hem vist com es fa això, és relativament diferent en Windows, però crec que no tindreu problemes en veure com es fa, això de posar-nos de guardar el, els nostres programes en Python i ara veurem com l'usuari pot introduir informació al nostre programa, el que seria l'equivalent en Java de l'escàner. Eh, per exemple, farem un exemple en què llegirem un nombre i després llegirem una cadena de caràcters. tot hem de veure que tenim una, una funció definida en, en Python que diu input que rep com a paràmetre eh, el text que mostrarem per llegir, per llegir. Llavors, aquesta és bàsicament la funció que fa diguem, un sistema de line, que és això, que és el que es mostra per pantalla, i tu escrius el nombre que agafa aquesta funció i te'l guarda en aquesta variable. Aquest input eh, sempre, sempre, sempre treballa amb cadena de caràcters i per tant hem de transformar aquesta cadena de caràcters en un nombre. Per fer això el que fem és ficar-la dintre d'una d'una funció que se'n diu int que ens transforma aquesta cadena, aquesta cadena de caràcters en un nombre. Molt bé, ara per veure que tenim un nombre el que podem fer, el que podem fer és operar matemàticament amb ella, per exemple multiplicem per 2 i printar aquesta variable. Molt bé, ja quan tenim això, ara el que farem serà eh, hi hagi un nom i -lo. per exemple eh, declarem una variable que se'n diu nom fiquem un missatge que se'n diu que es dirà introdueix nom introdueix nom i mostrarem aquest nom introduït quan tenim això eh, guardem el nostre programa i li donem a executar ens diu que introduïm un nombre per exemple explicar el número 7 l'ha de multiplicar per 2 i mostrar-nos efectivament el multiplica per 2 i ens mostra el seu valor per tant aquest valor és un valor numèric un valor enter introdueix un nom per exemple escriurem Joan i ens mostra Joan per tant també sabem llegir cadenes de caràcters i música doncs això és tot d'aquest tutorial que, us, que és el que us havia d'explicar. Eh, tindreu més informació al grup de Google que, que seguiu i com a exercici us posaré un exercici que és eh, agafeu qualsevol dels exercicis que hem fet de tipus primitius i transformeu-lo de traduir-lo del, del llenguatge Java a llenguatge Python. El que m'agradaria que féssiu és que pengessi una captura de pantalla on es vegi, on es vegi, on es, on es vegi el, els dos codis, tant el Java com el, com el de Python.